Saluton kai eh, bonvenon al nov episodo. Odio, malgrau la facto che estas di mi devis pretigi la materialon por la venonta semaino pri interlinguistico kai mi clarigos eh, la comenzon de interlinguistico per la lettero de cartesio al Mersenne cae do mi montro salvi iom de la materialo cion mi pretigis, char facte mi ec presca une eliris mian domo. Do restu con ni, con meditu con ni. Tango. Saluton cae bon venon alia nova Zamenhof medito. hodia mi volas legi el tiron, e la tractajo e senso ca quiu mi volas rilatigi cun la fama lettero quiun cartesio sendis al sia amico Mersenne, quiam li trovigis en Amsterdamo, pri la essenzo de ebla au ne ebla universala lingvo. Do mi legos el pagio ducent sestexes. Char mi ripetas, cio lingvo natura estas fondita ne sur la logico, sed sur la blinda oni tiel parolas au oni tiel ne parolas Secve, cian comprenajon ki una schigia sen via cerbo sed por ki u vigis nun vorta ne esprimon ne audis vi ordinare esprimi ne havas la eblon ke vi devas helpi al vi per prescriboi sed el lingvo arta conscie fondita sur la severai per me santai nenian excepto nec arbitron legioi de pensado nenio simila povas havi locon esprimo en la spezzo de tia vorto ne havas tia in formo in au ne permessa tia in idea in cunigio in en lingvo arta estas tute ne eblae. Carai ciui, la il tiron eh, cion eh, mi laut legis por cun mediti estas ocul frape simila al la enhavo de parto de la lettero de Cartesio do mia civespera supposo estas che Zamenhof legis cin eh, cae inspirigis por formi esperanton et se compreneble mi havas neniun pruvon pritio sed versaine quel foie belas iom supposi pri nevidebla ligo inter du pensuloi tra la iarcentoi, cae mi gioias tion fari. Dancon pro via attento, gis morgao, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.